Hmm, pedasnya gila. Assalamualaikum, Nur udah pulang. Mak, Nur lapar nih. Pak. Ya, nggak ada makanan. <laughs> Ya, cuma ada Indomie. Nur pingin bikin indomie bakso geprek mozzarella kayak di kafe-kafe buat bikin sambal gepreknya pakai cabai dan bawang putih terus diulek-ulek tipis-tipis goreng sebentar taruh ayam di orek-orek indomie gorengnya diaduk pakai sambal jadi deh indomie goreng geprek basalnya buat topping terolnya juga buat topping Oke, tinggal kita kasih keju mozzarella. Keju mozzarella dipotong kecil-kecil. lalu kita larutkan keju mozzarella nya dilarutkan wanginya mantap ini guys indomie telur bakso geprek mozzarella makan yuk guys udah lapar berat nih mantap Hmm, pedasnya gila. mozzarellanya mantep betul hmm. Hmm, gurih. resep ini anti gagal udah dicoba di dapur mandul